Yes, yes. Ah, is ni Jumamosi kama mnavyoona, na hizi ni trade zangu mbili ambazo leo ah, nimezifanya kwa kutumia ile strategy ambayo naitumia siku zote. Kama unavyoona, niko kwenye chat ya ADUSD ambayo hapa nime me uh, dakika kumi na tano kutredi time frame na Euro USD vivyo hivyo. Hizi zote tredi zote mbili nime nimetredi kwenye extreme resistance to hapa kwenye UAD Euro USD nimetumia extreme uh, resistance na matokeo ndo kama unavyoyaona. Yeah, okay. Na vile vile hapa kwenye eh, Audi card AD Audi card vile vile nimetumia extreme support. Hivyo ndivyo tunavyofanya learn learn to be learn to become an expert trader hauhitaji hauhitaji ah, kutumia hauhitaji kutumia indicator nyingi kwenye trade yako kitu kinachotakiwa kukifanya ni kufanya analysis uh, kwa kutumia candlestick peke yake japokuwa unapozungumzia candlestick inahitaji vitu vingi vile vile. Kwenye market kuna vitu vingi ambavyo mtu anatakiwa kuangalia Kuna emotion control, kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Ah, kuna money management, yes, vile vile kuna kulitambua soko. Vile vile uh, unahitaji kuelewa ni namna gani uta, uta indicate kwamba hii ni uh, extreme support ama ile extreme resistance. Huhitaji huhitaji maindicator mengi ili kuwini a certain trade, but analysis peke yake ndio nafanya hivyo vitu. Yes, ni Jumamosi kama ninavyoona ni is OTC market na uh, kwa sababu trade zote nimezifanya wakati mwafaka, na haya ndio matokeo. تصوير Nilishasema kwenye ile video yangu ya utangulizi nikasema kwamba mara zote soko linapofika kwenye extreme support na extreme resistance, kuna namna ambayo ina behave. Ndio kama hivyo, soko baada ya kufika hapa retest mara ya kwanza hapa. Mara ya pili ilipofika hapa limepata pullback ambayo imelisababisha soko liende liende juu namna hii. Na ni kitu gani kitu gani kinani, kinanipa kinanipa nguvu na kusema kwamba hii hii ni hii ni sure shot ama hii ni winning trade. Hii pullback ambayo tunaiona hapa Soko baada ya kugusa hapa lilipata koba hii ya kwanza na hii ya pili. Hii ya pili, hii pullback ya kwanza ilikuwa inanionyesha kwamba sellers, I mean sellers wameishiwa nguvu na buyers wameingia, lakini hii hawa seller baada ya kuingia hawakunishawishi sana mimi ni nifanye trade, lakini hapa baada ya kuwaona hawa hapa na linaonyesha kwamba sellers wana nguvu amini baya buyers wana nguvu na ni lazima soko liende juu. That's pure, that's pure analysis peke yake, hakuna kingine. Hii ni sure na uhakika huo, kusubiri zimbakia dakika mbili, uh, trade inafika mwisho. Yes, na huku vivyo hivyo, bado dakika mbili, huku nako tuko uzuri. Tumeona resistance ilivyofanya inavyofanya vizuri huku na tumeona support inavyofanya vizuri huku. Tusubiri. Yes. tutakii kupoteza hii trade kwa sababu sheria na kanuni zote tumezifuata. Hizi zote tumezifuata. Hatutaki kupoteza hii trade. Yes. Huku vile vile. Lakini hata unapopoteza trade uh, ni sehemu ya mchezo, kwa sababu soko linakwenda zigzag motion, kwamba linakwenda linakwenda chini linakwenda juu linakwenda chini linakwenda juu, na katika huo msuguano, katika huo mvutano, inapofika kwenye support ama resistance, msuguano unakuwa mkali sana, kwa sababu sellers wanataka wafanye yao na buyers wanataka wafanye yao, lakini tuende tuangalie nani hapa wata, wata win hii race. Dakika moja imebakia. Uh, unapoona doji sehemu kama hii kwenye support ama resistance hii, tuna sehemu yote unapoona doji ina indicate in, ina indicate indecision, lakini sasa wa hapa ilipo tunaona kabisa sellers sellers wana hawana hawana nguvu, kwa sababu hii trade yetu imefanyika kwenye extreme support kama hivi. Baada ya kuretest mara ya kwanza, nikasubiri mara ya pili, soko lilipofika hapa, lilipofika hapa kwenye uh, support mara ya pili, nikasubiri sellers, nikasubiri sellers waishiwe nguvu na buyers waingie. Kitu gani kilinionyesha zomini wameingia? Hawa hapa ni baya ilikuwa ni ishara wameingia, lakini hapa ilionyesha bias ilithibitisha kwamba bias ndio na nguvu, na kitu ambacho kilitokea ni hapa. Yes, it's win, win. <laughs> ah, it's <laughs> safi sana. Hapa support imefanya kazi, hapa resistance imefanya kazi. Hivyo ndivyo tunafanya karibu karibu karibu sana kwenye uh, kwenye yes unaweza kutana nasi kwenye social media zote tuko uh, tuko whatsapp tuna whatsapp group kule tunafanya mambo mengi yes tuko na telegram group kule tunafanya mambo makubwa yes jitahidi jitahidi usikose kuna session nyingi zinaanza na, na zin, nitaanza kuzifanya uh, kwa kushirikiana na uh, wataalamu wangu na traders wangu ambao ni professional. Tutafanya hivi vitu na watu wote watavifahamu. Huna haja ya kutumia maindiketa mengi, huna haja ya, ku, ya kuhangaika sehemu huku na kule. Yes, yes, Pure Analysis inafanya hivi vyote. Karibu, asante kwa, kwa kutazama hii video. Usikose kushare, kusubscribe na kulike. Hivyo ni vitu muhimu. Asante.